El capitalismo ha usado el discurso del cambio climático para justificar la creación de un nuevo mercado, el comercio de los bonos de carbono. Un mercado que ahora vale más de 100 mil millones de dólares. No hay duda que tenemos que reducir la cantidad de carbono en la atmósfera para evitar un grave desastre ecológico. El problema es que la mayoría de la economía global depende del petróleo. Las empresas que producen todas las cosas desechables, los barcos y camiones que las transportan en todo el mundo, los carros, los edificios, todo usa petróleo y genera grandes cantidades de dióxido de carbono. El protocolo de Kioto impone límites de emisiones de carbono a los gobiernos firmantes, pero esto no significa que las empresas estén obligadas a contaminar menos. Al contrario, las empresas pueden contaminar más de lo permitido, a condición de obtener permisos llamados bonos de carbono. Estos bonos se consiguen de tres formas. Invirtiendo en proyectos de energía supuestamente verde, invirtiendo en áreas naturales protegidas o comprándolos en el mercado. El impacto de los proyectos se mide en toneladas de oxígeno y por cada tonelada se entrega un bono para contaminar una tonelada de dióxido de carbono. Las empresas que obtienen bonos pueden venderlos a otras empresas. Aquí empieza la especulación sobre el oxígeno, sin que las empresas dejen de contaminar. En el caso de la Barra Santa Teresa, así como la comunidad de Santa María del Mar, los fuertes vientos son el aliento de la madre tierra que dan vida a todo un ecosistema y a pueblos enteros de pescadores. Mareña Renovables quiere pasar estos vientos por 132 aerogeneradores, que los convertirían en 396 megawatts de energía, equivalente al suministro anual de 500.000 hogares con luz eléctrica. Esta gran cantidad de electricidad servirá principalmente para alimentar a empresas extranjeras y nacionales, quienes buscan etiquetar su energía como verde y así limpiar su imagen. Este es el caso del grupo FEMSA. Según las medidas internacionales, Toda la energía producida por el campo eólico de Mareña Renovables generaría un ahorro de 879 mil toneladas de dióxido de carbono por año, generando la misma cantidad anual de bonos de carbono para las empresas inversoras. Los bonos de carbono les permite contaminar la misma cantidad de dióxido de carbono por arriba de sus límites, o bien vender sus bonos a otras empresas.